Tranquilo, yo le tengo la solución. Agárrese de mi testículo izquierdo y del derecho, rápido. ¿Cómo así, doctor? Es por su salud, él es rápido. Está bien, está bien, está bien, está bien. Definitivamente, usted no sirve, ni jompeando lo prende.